عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عند هبوط نيل أرمسترونغ على الأمر بدأ المحترفون بتصوير الأفلام كشف كذبة الهبوط وأنه فيلم مصور وليس هبوط حقيقي على القمر فأصبح رائد الفضاء يتهرب من الأسئلة وكان أحد براهينه لو أن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس لما استطاع الإنسان الذهاب والهبوط على القمر والعودة إلى الأرض حتى حاصره أحد الصحفيين وطلب منه حلف يمين على الإنجيل بأنه مشى على القمر مقابل خمسة آلاف دولار رفض رائد الفضاء أرمسترونغ حلف اليمين بسبب أن الإنجيل محرف لو كان رائد الفضاء آه، آه، نيل أرمسترونغ صادق وهبط على القمر لحلف اليمين وهذا دليل على كذبة هبوط القمر حسب علم الملاحة الجوية يجب أن يكون الهبوط على القمر وعلى المريخ مثل التحام مركبة الفضاء مع محطة الفضاء بسبب أن القمر والمريخ ومحطة الفضاء يدورون حول الأرض وإليكم الدليل wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen. Mr. Cyber. Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Sidro, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's a real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. Please I have a cake. That'd be fine. Why don't you swear to... Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walk yeah, on the moon? Mr. Seibel has made a fool of himself in front of the world. Mr. Seibel, you do not deserve answers.